Če mire na mire, na srepivu, svi počrnivu in pivu, da mu ju briju, poriju, policiju in sliju, da se sliju in šiju, bo mu igru kolju.